Hej på er! Dags för en vlogg igen. Ikväll är det dags att dra till Östhammar. För andra gången spelar vi Östhammar på Marina. Ikväll lördag alltså, men det är ju söndag när ni får se den här vloggen. Ja, vad har hänt den senaste veckan då, sen jag gjorde den förra vloggen? Ja, det har inte hänt så jättemycket. Alltså efter Bobos begravning förra fredagen så... Ja, jag har varit trött jag har varit trött och trött och trött. Jag tror jag sov eh, 12 timmar per dygn helgen efter begravningen, fredag, lördag, söndag. Sen eh, den här veckan har det liksom inte blivit någonting gjort. Det är ganska typiskt mig att det inte blir någonting gjort, visserligen. Men eh, den här gången så har det varit extremt dåligt. Jag har varit trött helt enkelt psykiskt trött. Det finns ju vissa som säkert skulle kalla det för en depression. Det kanske är där det har varit. Nu så börjar väl saker att ordna upp sig igen. Ikväll som sagt drar vi till Östhammar, och spelar på Marina. Imorgon söndag, då blir det väl ganska lugnt. Sen nästa vecka då, ja, då får man sätta igång igen då. Försöka fixa lite med musiken här i lokalen. Fixa lite mer videor grejer och det lär komma ut lite nya videor på ehm, min musikkanal också. Eh, jag vet inte hur många som har märkt det, men jag har ju flyttat vloggen till en egen YouTube-kanal. Klicka gärna prenumerera. Skickar upp en liten eh, ruta här som ni kan klicka på. Där ja. Prenumerera står det där. Klicka där. Så att vi får in lite prenumeranter på den här kanalen också. Jag är inte så jättemycket på musikkanalen än så länge. 21 stycken var det sist jag kollade. Och ja, den har ju bara funnits i några månader ordentligt då. Januari, februari, mars, april och så halva maj. Så fyra och en halv månad har jag kört det här med Youtube nu. Och det går väl bättre och bättre, tycker jag själv i alla fall. Jag vet inte vad du tycker, du som kollar. Skriv en kommentar om du tycker något speciellt. Häromdagen så klippte jag ihop en liten trailer till musikkanalen också. Det ska väl komma en trailer till eh, vloggkanalen snart också. Ja men hörni, vi hörs väl. Det här eh, var första gången jag gjorde så här också. Satte upp kameran på ett stativ och bara sitter och pratar framför kameran. Man testar ju alltid någonting nytt, så att säga. Tack för mig!